27 iyun kuni o'zbekiston ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasining 6418 sonli muassasasi sangoruddan 45 yashar mahkum farruh xidirovning o'ligi chiqqan bu haqda ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari abdurahmon tashanov xabar tarqatdi tashanovning facebook sahifasida chop etilgan xabariga toshkent viloyatining yangiyo'l tumani bahor mahallasida istiqomat qilgan farruh Xidirovning momataloq izlari bo'lgan va qon tanlash jasadi tushirilgan tasvirlarni ham ilova qilgan bilmadim facebook ijtimoiy tarmog'i postimga ilova qilinayotgan video materiallarni chop qiladimi yo'qmi ijtimoiy tarmoqdagi do'stlarimizdan koloniya tezkor vakillarining vahshiyligi bayon qilingan postimni o'zaro ulashishlarini iltimos qilardim deb yozgan huquq faoli va jurnalist uning marhum yaqinlariga tayanib aytishicha farruh xidirov bir necha kun avval uyiga qo'ng'iroq qilib koloniya xodimlari pul talab qilishayotganini aytgan hatto qandaydir hisob raqamlari ham berishgan ekan deydi tashanov so'ng uning chalajon tanasini sangortga olib kelishibdi u yerda sakkiz kun davomida o'ziga keltirishga urinishgan lekin bo'lmabdi deydi u oddiy bir huquq himoyachisi fuqaro sifatida iztirobga tushmoqdaman nahotki hammasi shunday ketaveradi qiynoqlarning xo'rliklarning oxiri bormi deb yozgan abdurahmon tashanov rasmiylar oxirgi hodisa yuzasidan hozircha izoh bergani yo'q Bu so'nggi bir oydan kamroq vaqt mobaynida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga tegishli muassasadagi ikkinchi o'lim holati, yil boshidan beri uchinchi holatdir. Hodisa prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon va Chiroqchi ichki ishlar bo'limlarida ikki nafar fuqaroning qiynab o'ldirilishi hodisasida Ichki ishlar vazirligi rahbarlarini ayblaganidan bir kun o'tib sodir bo'lmoqda. prezident shavkat mirziyoyev ichki ishlar vazirligi rahbariyatidan uzr so'rashni talab qilganidan so'ng ichki ishlar vazirining matbuot kotibi shohruh g'iyosov 1 iyul kuni vazirlik nomidan uzr so'radi ammo u tizimga salbiy baho bermaslikka chaqirdi man o'ylaymanki bu holatni biz ko'rib chiqamiz har bir aybdor odam andijondagi voqeani aytmoqman Э, javobgarlikka tortiladi biz tizimimizni shaffoflantiramiz shu xizmatimiz bilan uzr so'raymiz o'zimizni lekin e, qandaydir bir ayrim e, bir e, xodimlarni nomaqbul xatti harakatida butun tizimga salbiy baho berish manimcha bu noto'g'ri